Oke mas bro Kita dapat satu mas bro Ayam mas bro Yang kita mas bro Mantap mas bro Yang dua kali mas bro Nah ini sempat kita mas bro Alhamdulillah mas bro Itu ada kok satu lagi mas bro Oke mas bro Kita potong dulu mas bro sebelum mati Mas Bro. Oke Mas Bro, lanjut Mas Bro, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mas Bro? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, dilancarkan urusannya semuanya Mas Bro. Amin. Hari ini kita hunting ayam hutan Mas Bro di spot lahan sawit Mas Bro saya dapat buruan satu eh, betinanya nggak nggak kena mas bro nggak telak kita bawa unit klik mas bro sub tiger ini buruannya mas bro nah. kita mau lanjut hunting punai sama tikung mas bro oke mas bro lanjut mas. oke bro kita mau jemput itu dia mas bro snipernya sniper sembrengit mas bro nampaknya nggak dapat ya mas bro kayak itu nggak dapat mas bro ah mau ditembak terbang katanya mas bro ah dalam ikat juga siapa gatot katanya mas bro gagal total oh, wes nyebrang aja loh ya tembaknya ya nggak apa-apa sih jatuh beli lagi tengok <laughs> mas bro jembatannya ekstrim mas bro <laughs> perjuangan ini mas bro tapi dia nggak ada poin mas bro katanya bro yang betina banyak mas bro cuma nggak dapat dia kan sembrenget kali oke mas bro lanjut mas bro